Vale, pues ja. Ontinyent, botifarres, negres, eh? l'home dels nassos. Pot ser enguany, com cada any, m'han dit a mi que... <laughs> que el 31... Pues de torn de 30. la dia. pues... Vinga, tu estàs gravant, d'ahir? Sí, sí.